ریکارڈ کرو اب بھی ਕੀਆਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਦੀ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲੀ ਅਜਬ ਕੀਆਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਂਦੇ ਬੈਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ मुक نہیں سبحان اللہ यादि जॻहियां گلی

फ़ जे सुण नदी नई जर न पाया त की फ़ाइदा जे सुण سبحان سبحان اللہ اللہ جا جلی سرکار دی چٹھیاں آئیاں کما اپنے سن دیوی کرم کم محبوب مدینے والے نے العالمين سبحان الله